Munye itu mana nak pegang anak kado idaya anak kayak kawan. Bu bunga lihat jauh anak. Baja utau lihat jauh anak. Baja gelis lumba kado idaya anak. Kaku mayang kawiri kai buat kamu doa dulu. Munye lagak. Hana payah tidak jauh. Bek dia yuk kawiri yang waita. Bek dia dari buka waita. Ibu kata orang dengan dia ni.